来了来了！就在刚刚，AMD 公布了下代 Zen 四架构的几款处理器。随着锐龙七千系列处理器的发布，持续了十几年的处理器插座之争，也终于以 LGA 的胜利落下帷幕。你好，我是小夫。这期视频咱们就一起来简单回顾一下旷日持久的 LGA 与 PGA 之争。在过去的十多年间，消费级桌面处理器插座主要以 PGA 和 LGA 两种封装规格为主。 目前，英特尔的桌面处理器全部采用 LGA 接口，而 AMD 这边，消费级桌面处理器采用 PGA 封装，但是 HEDT 产品线的线程撕裂者与服务器产品线的骁龙处理器则是采用 LGA 封装。就在今年夏天，随着 AM5 插座的问世，也意味着 AMD 彻底放弃了 PGA，转而全面投入 LGA 的怀抱。作为 PGA 的坚定支持者，我还是挺遗憾的。毕竟，按照主板的设计思路来看。 处理器插座做成背插才是合理的设计，对吧？其实从上世纪八九十年代开始，无论是英特尔、AMD，还是已经没多少人听过的威盛，使用的都是 PGA 封装。PGA 一度占据主流，当年的主频王者奔四处理器使用的就是 PGA 封装。直到二零零四年，英特尔推出 LGA 七七五插座，桌面处理器才迈入 LGA 时代。而在移动端，则要慢上很久很久。 PGA 封装一直使用到二零一四年的第四代移动版酷睿 i 系列处理器，之后英特尔的移动版处理器才改用 BGA 封装。遥想当年，在 ThinkPad 狂热粉中，还有一种玩法：低价购买一个盖板 ThinkPad，然后升级处理器、屏幕、内存、硬盘。当年笔记本电脑的可升级性，现在想起来还有点小怀念呢。而 AMD 这边，其实早在二零零六年，随着第二代皓龙处理器和 Socket F 操作的推出。 也算是迈入了 LGA 时代，不过在消费级领域，从上世纪九十年代的 AMD 二八六，直到即将完成使命的 AM 四，一直都是 PGA 封装，长达三十多年对 PGA 矢志不渝的坚持，真是让我这个后辈汗颜。这当然不是 AMD 有多良心，只不过在过去十多年间，AMD 的各种研发失误和决策错误，导致只能靠价格取胜，更别提换处理器插座这种自寻死路的做法了。 单单 AM 三加就使用了五年，如果算上 AM 三的话，寿命长达七年有余。这七年间，英特尔经历了 LJ 七七五、LJ 幺幺五六、LJ 幺幺五五、LJ 幺幺五零和 LJ 幺幺五幺，平均不到一年半就更新一次处理器插座。果然一家独大，真的可以为所欲为。l g a 与 PG a 封装在外观上最大的区别就是针脚的位置，针脚在 CPU 上的是 PGA。 而处理器光秃秃的，全是触点，就是 LGA。不少 DIY 玩家认为 LGA 封装可以一劳永逸地解决处理器掉帧的问题。然而，LGA 封装实际是把原本处理器损坏的风险转嫁到了主板上。放大 LGA 插座，可以看到里面其实是一根根斜着的针脚。之所以采用倾斜的设计，是考虑到 LGA 插座上的每个针的长度可能存在误差，针脚斜置可以起到类似于弹簧的作用。CPU 压上去之后。 无论是稍长还是稍短的针脚，都能接触到处理器的触点，避免了接触不良的问题。而 PGA 则是反过来，处理器上的针脚是一根根垂直的金属导体，而主板的处理器插座每一个孔位内都有一个像刀闸一样的结构，从侧面夹住处理器的针脚，所以 PGA 压根就不需要考虑针脚长度误差的问题。同时，由于主板上的 PGA 插座没有针脚，所以在安装处理器时。 即使不小心磕碰到了插座，也不会导致主板报废。相反，由于 LGA 插座内布满针脚，稍有不慎就会导致针脚变形。比如装机的时候不小心磕到了主板的 LGA 针脚，就可能导致针脚错位，轻则接触不良无法点亮，重则发生短路烧毁 CPU。这也是为什么所有 LGA 主板在处理器插座上都有一个塑料保护壳。不过，对于 P a 封装来讲，由于脆弱的针脚位于处理器上。 拆卸散热器时，一旦用力不当，就可能导致散热器带着 CPU 连根拔起。运气好的话，处理器针脚变弯；运气不好的话，处理器断针，当场报废。而 L a 由于存在扣具锁紧结构，再加上处理器没有针脚，即使使用了水泥硅脂，也不太可能损坏处理器。不过 L a 主板的针脚一旦错位，几乎无法人为矫正，只能更换插座。相比之下，P a 针脚发生弯曲的话，用小螺丝刀给它掰直就可以了。 我认为，A.M 五换用 LGA 插座有两方面的考量。一方面，LGA 插座可以将处理器的针脚做得更密集。A.M 五的针脚数量相比于 A.M 四增加了大概百分之三十，但是触点面积不升反降，由 A.M 四的三十九点四毫米乘三十九点四毫米降到了 A.M 五的三十六点六六毫米乘三十七点三八毫米。另一方面，LGA 的扣具结构也能避免水泥硅脂带来的悲剧。简单梳理一下，就不难发现。 PGA 封装处理器脆弱，LGA 封装则是主板脆弱。这就引出一个问题：当主板和处理器必须要坏一个的时候，各位希望坏的是哪个？我相信大部分观众都会选主板吧，毕竟大部分 DIY 电脑处理器往往要比主板贵不少。不过各位仔细想一想，如果考虑到未来升级的话，肯定是优先升级处理器而不是主板。那么主板 CPU 插座的强度就很重要了。这么看的话。 反而 p g a 更有优势，各位是更倾向于 LGA 封装还是 p g a 封装呢？另外，LGA 的推崇者一直强调 LGA 的电气性能更好，然而我翻了很多资料，实在是找不到什么有说服力的证据。反而世界超频记录排名的前二十中有十八名使用的都是 p g a 封装的 AMD 处理器，只能说，即使 LGA 的电气性能更好，对于消费级产品来说意义也不大。